Thank you. I like to keep I keep I keep Every day I keep Every day. Não. Não. Dois. Tu cinto. Não. e pra sempre vou lembrar. Um dia vão reconhecer. Yeah, todos vão me ver. Eles podem duvidar, mas nada pode me né? deter. Desde criança fui marcado. É ah, é? Dentro da minha alma. Yeah. Siege. Riley. Taz. Yeah. Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Música já quase para morrer de fome, disse assim: Mamãe, no céu tem pão? E morreu. a É, parada é chata. É, só bagunça. Espera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. <laughs>